वेलकम टू घमासान का बॉलीवुड मसाला आज हम बात कर रहे हैं प्रीतिका राव की जो कि एक एक्टर सिंगर और राइटर भी हैं और इन्हें आप तमिल और तेलुगु फिल्मों में देख चुके हैं और ये अपने टीवी सीरियल पे इंतहा को लेकर काफी चर्चा में बनी रहती हैं इसके अलावा इनका एक और टीवी सीरियल है लाल इश्क जिसकी वजह से भी ये काफी फेमस हुई हैं तो देखिए प्रीतिका राव के कुछ फोटोशूट सिर्फ और सिर्फ घमासान पर जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं